cruzaría y los mares solo para estar contigo y rompería mil barreras solo para hablar contigo. Y sin embargo estoy aquí, al comienzo de la noche, esperando que los sueños me lleven a estar contigo. Por favor, sal a mi encuentro. Por favor, enséñame el camino por favor, quiero estar a tu lado. Por favor, sabes que estoy agotado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, contigo. Estando lejos de ti, la señal se va perdiendo. Mi satélite no vuela sobre ti todo se pierde en invierno. No nos engañemos los dos, el amor sigue viviendo en nosotros. No debemos perder la conexión, no perdamos lo bonito de este amor. Por favor quiero estar a tu lado, por favor no sabes que estoy agotado.